유튜브 김현진의 그림 채널의 김현진의 일기 2019년 7월 25일 오늘 하루 눈아침 굽는 대신 애그냥 과자와 음료 롯데였다. 가자마자 지각의 연속이었다. 점심 메뉴는 가지나물과 각두기, 김치, 그리고 닭고금탕과 그의 반찬이 나왔다. 맛있었다. 계속 쉬었다가 일만 했다. 김현진의 일기 여기서 끝 시청해주신 유튜브 시청자 여러분 감사합니다. Yoon Jae Kim, Diary of Kim Yun, JNS Picture Channel July 25, 2019 Today, instead of breakfast, one day, he just put on a cake and a drink. As soon as I go, it was a continuation of crust. The lunch menu consisted of eggplant, each kind of locust, kimchi, chicken gospel and other side dishes. It was delicious. I had to rest and work. Kim y u n j i n s diary Thank you very much to the YouTube viewers who watched here last. YouTube のキム・ヒョンジンの図のチャンネルのキム・ヒョンジンの日記2019年7月25日今日1日は、朝グムヌンだけではなくお菓子や飲み物に済ませた。行くとすぐ、近くの連続であった。 ランチメニューは、種類のハーブと角継ぎ、キムチ、と鶏福音湯や、他のおかずが出てきた。美味しかった。下足やすんが一万だった。キム・ヒョンジンの日記ココタン視聴してくださった YouTube 視聴者の皆さん感謝します。 u j k i 关于 Kim Yeon Jin 的图片频道的日记，二零一九年七月二十五日，今天有一天他没有吃早餐，只是换上了蛋糕和饮料。我一走了，这是地壳的延续。午餐菜单包括茄子、各种蝗虫、泡菜、鸡福音和其他配菜，真好吃。我不得不休息和工作。Kim Yeon Jin 的日记，非常感谢。 最后一次观看的 YouTube 观众。 El diario de Jong He Kim sobre el canal de fotos de Kim Yun jin 25 de julio de 2019 Hoy, en lugar del desayuno, un día, él solo puso una torta y una bebida. Tan pronto como me vaya. Fue una continuación de la corteza. El menú del almuerzo consistió en berenjenas, cada tipo de langosta, kimchi, pollo gospel y otros platos de acompañamiento. Estaba delicioso, tuve que descansar y trabajar. El diario de Kim Yoon-jin. Muchas gracias a los espectadores de YouTube que vieron el último aquí. Journal de Yoon Kim sur la chaîne de photos de Kim Yoon-jin 25 juillet 2019 Au lieu de prendre son petit déjeuner, un jour, il vient de mettre un gâteau et une boisson. Dès que je pars, c'était une continuation de la croûte. Le menu du déjeuner se composait d'aubergines, de chaque type de sauterelle, kimchi, de gospel au poulet et d'autres plats d'accompagnement. C'était délicieux je devais me reposer et travailler. Le journal de Kim Yoon-jin Merci beaucoup aux téléspectateurs de YouTube qui ont regardé ici la dernière fois. Yunje Kim In Kim Hun Jin In Resim Kanalı Günlüğü, 25 Temmuz 2019 Bugün, kahvaltı yerine, bir gün, sadece bir kek ve içki koydu, ben gider gitmez, kabuğun bir devamıydı. Öğle yemeği menüsü patlıcan, her çeşit akasya, kimçi, tavuk incir ve diğer garnitürlerden oluşuyordu. Çok lezzetliydi, dinlenmek ve çalışmak zorunda kaldım. Kim Hun Jin günlüğü burada en son izleyen YouTube izleyicilerine çok teşekkür ederim.